درود بر شما همراهان گرامی در خدمت شما این با درس 26 از سری درس های 11000 عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی همراه با توضیحات و معنی فارسی I am what I am I am what I am I am یعنی من هستم What I am یعنی همین که هستم I am what I am یک اصطلاح هست و یک عبارت است به معنی من همینی هستم که هستم I am what I am I am what I am I came on foot I came on foot On foot یعنی با پا I came یعنی من آمدم I came on foot یعنی با پا آمدم که در واقع میشه گفت من پیاده آمدم I came on foot I came on foot I do not agree I don't agree agree یعنی موافق بودن I don't agree یعنی من موافق نیستم I don't agree I don't agree I hate you all I hate you all You all یعنی همه شما I hate یعنی من متنفرم I hate you all یعنی از همتون متنفرم I hate you all I hate you all I have no idea I have no idea No idea یعنی هیچ ایده ای هیچ نظری I have no idea یعنی هیچ نظری ندارم عقیده ای ندارم نمیدونم چیزی نمیدونم که نظر بدم I have no idea I have no idea I have nothing I have nothing Nothing یعنی هیچی. I have nothing یعنی من هیچی ندارم. I have nothing. I have nothing. I love cooking. I love cooking. cooking یعنی آشپزی کردن I love cooking یعنی من عاشق آشپزی آشپزی رو خیلی دوست دارم I love cooking I love cooking I misheard you I misheard you heard یعنی شنیده در زمان گذشته hear یعنی شنیدن heard یعنی شنیدن در زمان گذشته misheard یعنی اشتباه شنیدم I misheard you یعنی آن چیزی که گفتی رو من بد شنیدم من بد فهمیدم شما چی گفتی I misheard you I misheard you I owe you one. I owe you one. او یعنی بدهکار بودن I owe you یعنی من به تو بدهکارم one اشاره میکنه به اینکه مثلا طرف یه کاری برای شما کرده و شما میگی I owe you one من یکی بهت بدهکارم I owe you one I owe you one I thanked him I thanked him thank یعنی سپاسگزاری کردن him یعنی از او I thanked him یعنی من از او تشکر کردم از او سپاسگزاری کردم I thanked him I thanked him I want to know I want to know. I want to یعنی من میخوام. I want to know یعنی من میخوام بدونم. I want to know. I want to know. I was confused. I was confused. Confused یعنی گیج شده. I was confused یعنی من گیج بودم. سردرگم بودم. I was confused. I was confused. I was so alone. I was so alone. Alone یعنی تنها. So alone یعنی خیلی تنها. I was so alone یعنی من خیلی تنها بودم. I was so alone. I was so alone. Get off my back. Get off my back. یعنی دست از سرم بردار بابا ولمون کن یک اصطلاح هست به این معنی get off my back get off my back I was stuck in I was stuck in در ادامه میتونید اون آیتم مورد نظرتون رو بگید I was stuck in traffic مثلا من در فلان جا گیر افتاده بودم I was stuck in I was stuck in I will fix you I will fix you fix یعنی درست کردن روبرا کردن چیزی که مشکل داره I will fix you یعنی من درستت خواهم کرد آدمت خواهم کرد I will fix you I will fix you I had had enough یعنی من به اندازه کافی سختی کشیده ام I had had enough I'd had enough I'd had enough. I will label you. I will label you. یعنی من تو را به این اسم خواهم خواند لیبل یعنی برچسب زدن همونطور که میدونید I will label یعنی من برچسب خواهم زد یا خواهم خواند I will label you یعنی من تو را به این اسم خواهم خواند I will label you I will label you I will show you. I will show you. این عبارت یک حالت تهدید داره یعنی نشونت میدم حالیت میکنم نشونت خواهم داد I will show you I will show you I will teach you I will teach you همطور که میدونید teach یعنی آموزش دادن I will teach you یعنی آموزشت خواهم داد یادت خواهم داد I will teach you I will teach you I will treat you I will treat you treat یعنی مراقبت کردن I will treat you یعنی من از تو مراقبت خواهم کرد I will treat you I will treat you. In a good mood. In a good mood. مود یعنی حال و هوا که میدونید good mood یعنی حس خوب حال خوب این good mood یعنی در حال خوب بودن این good mood in a good mood in addition to in addition to یعنی به علاوه به علاوه in addition to مثلا in addition to this information یعنی به علاوه این اطلاعات in addition to in addition to in your dreams in your dreams dream یعنی خواب و رویا dreams یعنی رویاها In your dreams یعنی مگر اینکه در خواب و رویات ببینی In your dreams In your dreams Is it raining? Is it raining? Raining یعنی باران باریدن Is it raining? یعنی حالت استمراری به صورت سوالی آیا داره باران میباره Is it raining? Is it raining? Is it serious? Is it serious? Serious یعنی جدی. Is it serious؟ یعنی آیا جدی موضوع؟ Is it serious? Is it serious? It all depends. It all depends. Depend یعنی بستگی داشتن. It all depends یعنی همه ماجرا بستگی داره تا چی پیش بیاد. It all depends. It all depends. It is nonsense. It's nonsense. Nonsense یعنی چرت و بیمعنی. It's nonsense یعنی بیمعنی چرت و پرته. It's nonsense. It's nonsense. It is too late. It's too late. Late همونطور که میدونید یعنی دیر. Too late یعنی خیلی دیر. It's too late یعنی خیلی دیره. It's too late. It's too late. It sounds fair. It sounds fair. fair یعنی منصفانه sound یعنی به نظر رسیدن و همچنین معنی صدا هم میده ولی معنی دیگرش یعنی به نظر اومدن It sounds fair یعنی اون موضوع منصفانه به نظر میرسه It sounds fair It sounds fair It was raining. It was raining. Raining یعنی داره بارون میباره. It was raining در گذشته اتفاق افتاده. یعنی هوا بارانی بود. داشت باران میبارید. It was raining. It was raining. It was so dark. It was so dark. dark یعنی تاریک so dark یعنی خیلی تاریک it was so dark یعنی هوا یا موقعیت یا اون محل خیلی تاریک بود it was so dark it was so dark It is ridiculous. It's ridiculous یعنی مزهک خنده داره ridiculous یعنی مزهک It's ridiculous It's ridiculous It is up to you It's up to you. Up to you یعنی بستگی به تو داره. It's up to you یعنی این موضوع بستگی به تو داره. بستگی به نظر تو داره. It's up to you. It's up to you. Keen questions. Keen questions. کین یعنی ریز و تیز و هوشمندانه questions یعنی سوالات کین questions یعنی سوالاتی که حاکی از هوشمندی سوالات بسیار ریز کین questions کین questions keep punching Keep punching punching یعنی سوراخ کردن یا در جنگ شلیک کردن Keep punching یعنی به سوراخ کردن ادامه بدید یعنی به شلیک کردن و سوراخ کردن دشمن ادامه بدید Keep punching Keep punching Keep your head keep your head keep your head یک اصطلاح یعنی سر تو پا یا اینکه ما در فارسی میگیم دست و پات رو گم نکن keep your head keep your head ladies first ladies first first یعنی ابتدا مقدم lady یعنی خانوم بانو ladies یعنی بانوها یا خانومها ladies first خانومها اول جایی که بخواید تعارف بکنید خانومی اول غذا رو شروع کنه بخوره یا جلوتر از شما بره هر چند همچین رفتارهای خیلی رایج نیست ولی در کل خب طبیعتا همه جای دنیا خانومها ها مقدم هستند لیدیز فرست، اول خانوم ها تقدم با خانوم هاست Ladies first. Ladies first. بسیار خوب دوستان یکی دیگر از درس های 11 هزار عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی رو با هم تمرین کردیم مرور کردیم با هم کار کردیم امیدواریم که حتما طبق روش تمرین بکنید حتما این روشی که دارید مشاهده میکنید رو اجرا بکنید و تکنیک های اون رو پیروی بکنید به دلیل اینکه رعایت و پیروی از این تکنیک ها بسیار تأثیر خواهد داشت در یادگیری شما و باعث خواهد شد که مفید و مؤثر یاد بگیرید پس شما هم حتما فراموش نکنید همراه با کلیپ تمرین بکنید رونویسی بکنید روخوانی بکنید و حتما صدای خودتون رو موقع خوندن درس ها و عبارت ها ضبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان و نحوه تلفظ در این کلیپ که منجر بشه به تقویت قوای گفتاری و شپیکینگ شما عزیزان بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید